いなくならないよ僕はいなくならないよきっとまだ布団を出れず声も出せずに君は泣いてるかなそれでも朝が来て今日が始まる俺も何も考えて今日を生きていけばいいかわからずとにかく 思いを垂れ流してピアノを弾く頭をポンポンポン背中をなでなでなでねえ僕にいさせて隣にずっといるよポンポンポン背中をなでなでなで悲しいとか辛いとか歌わないまだどこかで何かを信じてるいなくならないよ 僕はいなくならないよそばにいて当たり前いなくならないよ僕はいなくならないよ明日も君の当たり前でいた当たり前でいた あなたもいなくなりますかそんなこと聞くなよわかるだろうそりゃ絶対なんてもんは絶対ないしおとぎ話みたいな永遠はない天才のあいつがラップをやめた俺も実際に諦めかけただけどあえて言わせてほしい俺はいなくならないよそんな曖昧な口約束まるでありふれたあのラブソング いなくなりたいと君が願ういなくならないでと俺が歌う2020年は俺らどんな年にする伝わってる俺も伝わってんのか不安になる時が打ち込んで消した 互い様人生は辛いことが起きる前触れなくいきなり起きる誰にでも起きる僕にもたまに順番が来る怪我して夢諦めた日もあった周りが離れていった日もあった一緒に音楽やってた仲間が解散してしまう日もあった僕にでもあるくらいだから絶対君にもあるよね どうか今日はそんな日じゃありませんようにでもどんな日だったとしても君は朝起きて毎日頑張ってるでしょう君は100点だよ説明がつかないものに何かで蓋して一生懸命でしょう偉いよだから一緒に頑張ろう蓋しなくて せず少しずつ話そう君にさせてしまった勘違いはいつか俺は叶えるつもりでいるよどうせいなくなるよいつか僕らいなくなるよだけどぎゅっとぎゅっと君を離さ ず声も出せずに君は泣いてるかなそれでも朝が来て今日が始まる俺も何を考えて今日を生きていけばいいかわからないけど俺もそろそろ布団から出るねもしどうしようもなく辛いことがあって泣きたくてとんでもない日があってもホワイトジャムが 一緒にいるっていうことを忘れないでください。